아, 나. 아, 말이야, 말이야. 굴대. Yang mama tadi tu MP5 kan? Aku, aku pin, aku pin, sekejap Mana si belakang? Belakang je, dia seorang pusat. Depan hari belakang Aku ter dekat ni, batu Asal ah, belakang hari load Itu rumah dia dia low tu pun Headshot dengan body Aku tembak sekali yang belakang AK Babi betul lah, baru Sempat tembak sekali Alah tak ada Dia belakang sekali Berapa nyawa dia? Pun AK tu, AK tu bawah, AK bawah Bawah kita, bawah kita ada seorang ha, Aku tak nampak AK tu Dia dah kill tu Dia dah kill, dia dah kill Alamak Daripada belakang base pun ada juga Dia loot chow eh, eh. Ah, Jatuh, yang tu down Yang orange tu Tag Siapa tembak aku revolver ah? Bukan bukan bukan. Dia dia dia. Dia atas. Aku dekat Aji. Aduh aku down. <laughs> Pasal dia ada Photoshop mod. Ada ada Photoshop. <laughs> Mi. <laughs> Kena Juan Lopez kata kau. Apa? Tiba-tiba ada ada Photoshop nak main dalam tu ni. ada orang, ada orang. Meleleh elok gelap. Like is it the face of you drop banyak bodoh aku headshot dia Berpain Berpain Oh headshot lagi Dia mati dia mati Kenapa dia mati orang Kenapa dia mati orang Mon, mon aku wounded mon Dekat aku Uish korang nampak benda tu Siapa nampak benda tadi Klik Jatuh ke bang. Meninggal still ain't know you can find me at Journey through the mind of an insomniac I ain't never sleep, staying ready, keep an eye out for the fakes For the snakes, load a clip and I'ma pull it, something shakes uh, Never go to battle, Life a game of chess, rules. Middle fingers up, I'm not a fan of rules Fighting for the right to live in peace and not like animals Swords in my hand, drop in my guns Ah, apa lah yang PvP sini Kau ni Mon Kau tengok Tengok nampak tak aku Ya aku nampak aku tengah buka Aku tengah buka tengah buka